do the impossible I'm irresponsible Said I'm phenomenal I got an arsenal oh, I'm dropping bombs, you know oh, No, I'm not stopping, no Conquer the obstacle To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable Yeah Ready to go, man, lock and load That's right I swear to God that I could drop you, bro Yeah I got a shot and I ain't stopping, no That's how I know that I'm unstoppable I'm addicted to the grind, man That's right So I refuse to waste time, man Yeah One day it all will be fine, man Let's go Gotta commit to the climb, You know man. we're back with the Guinness and Five seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them Good game! All troops deployed! you sitting there just waiting? I'm Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. 武術は傷つけるためではない断りを教えるためなのだ速さは無敵だ 理解するだけでは足りない生かしていくべきだいつからでも遅くないこの私を倒せる人はいない 自分自身のことがわからないのは厄災だ cashing all my checks Rich Ricky's on my neck, shit She's on the defensive I do not know I set the list Until I'm done Yeah, いつからでも遅くない何も言えない She's aggressive, yeah. I've learned my lesson. An enemy has been slain. Good game. Like この私を倒せる人はいないあら 理解するだけでは足りない生かしてくれるか武術は傷つけるためで断りを教えるためなのだ 速さは無敵だ考えるな感じろ自分自身のことがわからないのは厄災だ 武術は傷つけるためではなく断りを教えるためのもの 理解するだけでは足りない生かしていくべきだこの私を倒せる人はいない つからでも遅くない自分自身のことがわからないのは厄災だ 私を倒せる人はいないあら理解するだけでは足りない生かしていくべきだ自分自身のことがわからないのは厄災だ 遅くない let 傷つけるためではなく断りを教えるための愚形 理解するだけでは足りない生かしていくべきだ自分自身のことがわからないのは厄災だ 私を倒せる人はいない自分自身のことがわからない武術は傷つけるためで断りを教えるために するだけでは足りない生かしていくべきだ考えるな感じろ からでも遅くない 内容を知るためのもの retreat! under attack. Launch attack! Our turret has been destroyed. Our well turret is under attack. いつからでも遅くない けでは足りない生かしていくべきだ速さは無敵だ理解するだけでは足りない生かしていくべきだ 分自身のことがわからないのは厄災だいつからでも遅くない 傷つけるためではなく断りを教えるためのこの私を倒せる人はいない けでは足りない生かしていくべきだ速さは無敵だ 教えるためのものいつからでも遅くないこの私を倒せる人はいない考えるな じろこの私を倒せる人はいない 理解するだけでは足りない生かしていくべきだ